しまえの見慣れぬ街を一人歩いているがきっと僕も同じような夜を閉ざしたきっとあの向こうに待つの変わらぬ色の未来があって僕ってさ何思い掲げたって周りはさ何も知らず好き勝手言うか何をせそう先に届き何も適応しないさ失笑 れは僕も同じだった。それでもなぜか二人の視線は重なった。きっと僕たちはどっか似ているんだ。昔からそうだったような気がしなくもなかったけど、今きっと僕たちは何かに行き詰まっていて、僕らなりの答えを探してる途中だったんだ。Yes, oh yeah, yeah, y e